anyway. Charge for a if you want it, if you want it. Hai, hai, hai. Oh, ada orang dekat jalan. Ada dua orang. Tuan dia. Dia dia. Tak, Oh. People. dalam FP Oh. Okay, okay, dah dah. Okay, one. I kill, I kill, ya. Oh, belum dah. Okay, belum. Okay lah. <laughs> Sorang full dead. <coughs> Tu, X31. X31 ni. Gila, bawah pun dia fight. Tadi. Almost dead. Tadi dua orang. Dua dia. Dua dia. Tiga dia. Tiga dia. Nak kawan. Mati dia orang. Bawa, bawa G. Bawa gunung. Nice one, nice one, nice one. Nice one. Oh, masih baik. Triple orang tahu. Go, go